мына елдегі елді басқарып жүрген серген жігіттеріміз аман болсын айналайын ер амаллар тойын аман есен тарап осы тойға келген адам аман есен үйіне барсын аллаху акбар әумен ата берген батаңыз қабыл болсын міне қажылық сапары нәсіп еткен өткен жылы міне өзбекстан республикасы бақмал елді мекені бақмал сидиді шулатқа міне қазақстан республикасының құрметті ақсақалы төлеш ақсақалдың бата тілегі қабыл болсын міне қырық мың теңгені барып аласын қырық мың теңгені келіп аласын деген болатынбыз жоғарғы мәре көтеріліп келе жатыр жоғарғы мәре көтеріліп келе жатыр ерғали шабандоздың тақымында деп тұрмыз Нұрислам, Нұрислам, Нұрислам таста. Кел шабандоз. Жоғарғы мәреге қолшығаш Ахмет Қажақ Сақалдың қолшығаш Ахмет Қажақ Сақалдың шейх есімді тұлпары менен жоғарғы мәреге Нұр Ислам шамандоз тастаса төменгі мәреге байлар жандар Түймеханов базарбай ақсақалдың